goede, goedemiddag. Het, eh, ik heb iets binnengekregen. Het, is, het heeft eh, ruim 30 jaar geduurd voordat het überhaupt eh, weer beschikbaar was. Ik ben een beetje tegenlicht, sorry. Weer beschikbaar was. Het schijnt heel moeilijk te krijgen te zijn. Pre-orderen kon niet. hij is overal uitverkocht. Het duurt weer even voordat hij überhaupt op de markt gaat verschijnen. Maar we hebben hem. Dan zul je afvragen, wat is het? De intro heeft misschien al een klein beetje, klein beetje ehm, weggegeven. Echt. Maar we gaan eens even kijken. Het doosje ligt achter me. Dus we gaan eh, even kijken wat het, eh, wat er is. Dan legt hij de doos. Dankzij de jongens met het dikke blauwe mannetje. Heb ik hem, eh, hebben we hem binnen. Geen flauw idee of het überhaupt <laughs> goed is. Het zit nog helemaal dicht. Voor hetzelfde geld is het verkeerd. Of werkt het niet. Of ik heb geen flauw idee. Suus, kom eens even helpen om de camera vast te houden. twee handen vrij. Wat leuk! We gaan eens even, even kijken of die, wat er allemaal in de... Wat zit er allemaal voor leuk? Nintendo punten, die krijg je lekker niet te zien. Handleiding. Maar het Amerikaanse is een poster. Die mis ik. Voor de mensen die de 30 gepasseerd zijn. Dit was vroeger 8 keer zo groot. Oh, oh, oh, Kijk hoe cute! Kijk hoe cute! Hoetje koe! Hoetje koe! Wat hebben we nog meer? Deze is wel gewoon de normale grootte. Ik heb een aantal reviews al gezien. En inderdaad, men klaagt erover. Het ding zelf is, eens, eh, net zo groot als vroeger. Het snoertje is alleen een meter. Dat is een beetje aan de korte kant. R-kabel, HDMI kabel. Online, ik ben een man, geloof ik wel. Ik moet even de kabeltjes pakken, want we hebben een poesje die daar heel gek op is. 1, 2. Dit is die dus. Het eh, grote voordeel van deze, is echt gewoon één op, de aansluiting dan zelf niet. De resetknop, pauwknop op exact dezelfde plek. Klepje is eh, nep, dat doet niks. Alles zit al op, er zitten 30 spelletjes op. Om precies te zijn. Het grote voordeel is HDMI. Dus, we gaan hem even aansluiten en eh, even testen. Tot zo. hele zooi is geïnstalleerd. <laughs> We gaan eens even kijken. Komt die? Oeh, we gaan hem aanzetten. 1, 2. Ik zie nog niks. <laughs> Ik zie nog niks. Ik zie nog niks. Daar komt wat. Daar komt wat. Wat voor taal? Oh, die muziek. Wat leuk. Klassiek. Wat voor taal gaan we doen? Engels? Nederlands? Nederlands? Is die nog eh, scherp? Ja, nou, we zijn Nederlands. Zullen we maar gewoon Nederlands doen? Oeh. Waar zullen we eens mee beginnen? We gaan er even kijken. Je hebt weergave instellingen. Wat kunnen we? Oorspronkelijke resolutie 4x3 beeldbuis. We houden hem op 4x3. Zo, wat hebben we nog meer? Instellingen. Automatisch demo. Ja, geloof ik wel. Eh, taal, die was Nederlands. Wettelijke informatiehandel. Dat geloven we wel. Uh, waar gaan we eens mee beginnen? Het ding bevat dus 30 spelletjes geïnstalleerd. Je kan helaas niet downloaden of extra's toevoegen of wat dan ook. Wat moeten we? Je moet met Super Mario beginnen. Ik moet met Super Mario beginnen. Nou, ze staan er alle drie op, de allereerste drie. Of gaan we nog ouder? Je hebt nog ouder. Die moeten we even opzoeken. De allereerste Mario Bros. Daar staat hij. Dat is echt heel oud. Die kennen de meeste mensen niet eens. We gaan gewoon eens even kijken. Alle die muziek ook. Oh, toen ben ik geboren. Het juiste geboortejaar. We gaan er starten. Het voordeel van deze is, hij heeft uh, meer Twee knoppen en vier punts drunk ding geval. Dat gaat dus niet. <laughs> ik moet ook wel even denken. Oh ja, dat zat zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vroeger, vroeger. Zo ging dat. Hots. Dit geloof ik wel. Dan gaan we nu, klassiek, degene die de meeste mensen nog wel kennen. We zoeken hem op. Super Mario Brothers 1. Ook briljant dit. Ook die muziek, super. Ik weet niet of de muziek goed te horen is. super dit. Wat nieuw is aan deze, let op. Je kan 7. Kon vroeger niet. Wat hebben we nog meer? Mario 2. Dat is dan even allemaal kort even af. Dat begint al goed. Sorry. Waar is de muziek? Oh, daar komt hij. Echt super nostalgisch dit. Volgende. Diepidi, diepidi, die. Oh, The Legend of Zelda. De eerste. Wow, nice graphics. I'd like to get my hands on that game. Wil het verhaal? Nee, het verhaal weten we wel. Register your name. Uiteraard heten we Link. Rots. We gaan eerst het zwaardje halen. It's dangerous to go alone. Take this. Hots. Zelda and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Tech Tektites, Levers too. But with your help, our hero pulls through. Yeah, go Link, yeah, get Zelda. Awesome! Had ik hem lekker snel, dus niet gewoon eh eh eh. even laden. Ziet er beter uit als de emulatie op de Wii of op de, of op de 3DS. deze ben ik nooit goed in geweest. Ah. Jouw vrouw heeft gekke muziek op de achtergrond. Suus is uh, eh, drie aan het kijken. Gewoon dat kan. Ghost of Goblins. klassiek platform ook zit. Thank you. Controles staan een beetje, een beetje bij deze, bij deze, bij deze. Leuk. Tecmo bol, Zelda. Goed. NES Mini. 30 uh, NES klassiekers in een, eh, in een huisje van wat, wat echt exact de oude Super NES is. Superleuk. Um, voor alle kleinste nieuwkomers denk het niet. Het is echt één groot nostalgisch feest. Dus voor mensen... Ehm, die wat ouder zijn, die een NES gehad hebben, is het zeker tof. Zeker aan te raden. Echt ontzettend leuk. Voor de allerkleinste, ja, misschien een keertje om te laten zien of zo. Maar het, het mist, het mist heel veel snelheid. Het mist heel veel eh, eh, ja, diepgang bijna. Het is allemaal heel simpel. Wat het juist, vind ik, leuker maakt. Ik hou juist van leuke, simpele spelletjes. In plaats van die hele moeilijke uh, doordenkdingen. En ja, de spelletjes zijn geen van alle dat je handje wordt vastgehouden. Dat is tegenwoordig bij games natuurlijk altijd zo. Maar zeker, zeker een leuk, eh, leuk dingetje. Ik bedoel, ik ga hem even uitzetten. Ik bedoel, kijk daar, dat is toch gewoon schat Dat is toch gewoon leuk. Het weegt ook niks. Het is, het is, ik, ik vind het tof. Ik ben er blij mee. Het is eh, nostalgie ten top. Dus eh, als je hem nog kan vinden, hij is heel moeilijk te krijgen. Hij komt volgens mij, zou die weer ergens in december of in januari moeten, op de markt moeten komen. Hij is 65 euro. Ga er nou niet meer voor uitgeven. Ga nou niet op Marktplaats zitten kijken voor iets voor 150 euro. Het is, het is zijn 65 euro absoluut waard, maar geen cent meer. Dus laat je daar niet afkopen door, door iets van 100 euro of 150. Ik heb ze zelfs al voor 250 euro voorbij zien komen op Marktplaats. En ehm, op eBay zelfs voor 500 dollar. Doe het nou niet. Wacht dan gewoon lekker tot januari. Het is, het is een leuk dingetje. Het is een nostalgisch dingetje. Uh, aanradertje. Top. Eh, dit was die weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken. Eh, bedankt voor het subscriben. Vergeet het ook niet, ik heb precies een lamp achter me. Ah. Eh, bedankt voor het subscriben. voor de mensen die het niet wisten, we hebben een spreadshop voor de leuk. Daar zitten een aantal ehm, shirts met designs van ons logootje. zeker kijken, shop.spreadshirt.com slash troytv. Twitter, dat is Jordan 70. Instagram, TroyTV. Ehm, daarnaast hebben we ook nog, mijn vader wordt ehm, volgend jaar, nee niet volgend jaar, het jaar erop wordt hij 70. Kijk ook zeker bij GoFundMe slash Anton70. Uh, ehm, hoeft niet, wordt zeker gewaardeerd. Mocht je zoiets hebben van wat leuk. dit was hem voor deze keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het subscriben. En vergeet geen duimpje omhoog te geven. Dankjewel!